Potilaalle on määrätty rauhoittavaa lääkettä tarvittaessa 300 milligrammaa. Lääkekaapissa on kyseistä lääkettä vain liuoksena, jonka vahvuus 50 milligrammaa kauta millilitra. Montako millilitraa annat kyseistä lääkettä potilaalle? Annan lääkettä potilaalle, 6 millilitraa,